Всем привет! В данном видео подробно разберем то, как майнить криптовалюту Ergo, где ее майнить, на каком пуле, на какой кошелек, на какой бирже можно майнить и так далее. А сразу же скажу, мы будем майнить через NB Miner. А вот он NB Miner. Он очень хорошо подходит для NVIDIA, также есть G-Miner, но я предпочитаю NB Miner, он мне больше нравится. Нам необходимо его скачать. Э, в принципе, здесь мы выбираем э, то, что как бы э, подтверждаю то, что это не вируснян. Вот NB 95 Win zip. Нам нужен именно Win под Windows. Нажимаем, у нас идет загрузочка, он скачивается. У меня же он, конечно же, уже скачан, так что уже какой раз он у меня качается, так что смысла мне от него нет. Так, переходим мы, конечно же, к нашему nb Нам его необходимо распаковать. Э, мы, если так вот свернем, конечно же, NBMiner, экстракт, NBMiner у нас извлекся с помощью WinRAR. Если у вас нет WinRAR, то можете просто извлечь э, Windows 10 он откроет прекрасно, без всяких винраров, прекрасно извлекет, и не обязательно вам нужен WinRAR. Переходим в наш MB-майнер, переходим, и здесь у нас есть вот такой вот батник Start Ergo. Нам он будет нужен непосредственно вот этот вот батник. Здесь я вниз спущу, по крайней мере, Start Ergo. И нажимаем правой кнопкой по нему, нажимаем «Изменить». И у нас открывается вот такое вот окошечко, а в котором мы будем менять некоторые наши параметры. Что ж, а теперь перейдем непосредственно к криптовалюте Ergo. А, перейдем э, на CoinMarketCap. На CoinMarketCap мы можем видеть различные биржи, на которых листится данная монета, и есть кошельки под данную монету. Можете выбрать любую биржу, какая вам здесь понравится, но я выбираю вот именно вот биржу, вот эту вот Hobbit. И, в принципе, буду а, показывать на ее примере на примере биржи Хоббит. Также мы можем э, перейти здесь э, на Ergo, на CoinMarketCap, и сама криптовалюта Ergo. Показывать я буду на примере 3070. Э, гейминг от Зоток, она в принципе выдает в среднем 170, 170 хэшей, а при Power лимите 143 и при 7-центовой розетке. 7 центов, если мы можем посмотреть доллар к рублю, это у нас 5 рублей 11 копеек. Ну, у меня, в принципе, здесь 5 э, рублей можно 0,68 даже вбить. Э, ну, смысла-то большого здесь я не вижу. 0,68. Даже если мы вобьем здесь 0,68, у меня 5-рублевая розетка, да, и нажмем «Calculate». Что мы можем видеть на данный момент по Ergo? А, в принципе, она у нас а, в день майнит 3 доллара 76 центов грязными. И за электричество мы отдадим 0,23 а, бакса. И чистим на руки это 3 доллара 53 цента. Это в день. Если мы перейдем, к примеру, в калькулятор, сколько это у нас – 3,53, ну это в моменте на 25 а, сентября 2021 года. Множим на 74, пускай доллар у нас будет, это 261 рубль 22 цента на данный момент. По эрго у нас выходит. Ну и непосредственно мы переходим на ту биржу, а, на которой будем майнить. И также посмотрим DAC файл. А, ссылочку, где посмотреть DAC-файл, я оставлю в описании. И можем посмотреть, спуститься. Здесь у нас криптовалюта вот Ergo. А, до 17 декабря 2022 года ее смогут майнить 3-гиговые видеокарты и 4-гиговые. А, несомненно, смогут ее майнить э, до 17 марта 2024 года. Если у вас есть 4-гиговые карты, то можно вполне помайнить и Ergo ничего плохого а, здесь не будет. Если у вас 1060 а на 6 гигов, к примеру, она где-то 46 мегахэш выдает, к примеру, 46 мегахэш по розетке, к примеру, пускай у нас будет потребление 0, и здесь тоже 0. Calculate. Почитаем. То есть это у нас э, где-то э, грязными 1 доллар и 2 цента на 10,60. Ну, 70, э, пускай 74 с копейками рублей. будут выходить с 10,66 гиговой. Довольно-таки неплохо. Подок докфайлу майниться буду достаточно долго. А майнить я буду на вот этой вот бирже, Это у нас биржа Хоббит. А на ней и будем майнить. Я сразу же скажу, то, что мы будем майнить на биржу Хоббит, на кош кошелек будем брать на биржу Хоббит, майнить через а, нанопул. А заранее предупреждаю, то, что если у вас Ростелеком провайдер, проводной интернет, то вы не сможете а зайти не на нанопул, не на флайпул, не на какой там другой пул, не на Ethermine, потому что Ростелеком автоматически занес все эти пулы в бан, и вам придется пройти некоторые ухищрения и майнить как-то по-другому. Я сейчас подключился через телефон, чтобы всякие обходные путя не использовать, просто телефон подключил. Ссылочку на то, как подключить э, интернет на компьютер через телефон, я оставлю в описании. Вот здесь я вот в подсказочках, в описании также смотрите. А ссылочку на это я оставлю. Подключился телеф через телефон, чтобы зайти на пул. Переходим на нанопул непосредственно. Вот он у нас вот так вот будет выглядеть нанопул, когда мы на него зайдем. Это nanopool.org, ссылку на него я оставлю в описании. Здесь у нас есть криптовалюта Ergo. Выбираем Overview, нажимаем. Здесь мы можем видеть адрес сервера и порт. Порт мы выберем, берем 5 единичек и адрес сервера я вот возьму первый. А теперь что нам необходимо сделать? Нам необходимо зайти в наш батник. И здесь мы сразу же начнем прописывать э, наш адрес сервера. То есть выбрали адрес сервера, нажали копировать и прописываем адрес сервера. Так вот вот вставили. не сохранять. Еще раз перейдем. Я вот здесь вот все выписал в настройки. Здесь мне поудобнее будет брать. То есть на пуле здесь мы берем, здесь как видим у нас адрес порта и адрес сервера. Нам необходимо взять А на бирже, нам необходимо взять э, кошелек, чтобы взять кошелек, то есть переходим на нашу биржу Hobbit, э, регистрируемся, если у вас э, нет аккаунта, если у вас какая-то другая биржа, ну уж там сами разбирайтесь. Я показываю на примере Hobbit. А, в правом верхнем углу выбираем язык, я выбираю русский язык. Здесь у нас есть счет, а, в правом верхнем углу, здесь вот на панельке выпадающее меню выбираем депозит, выбрали депозит, Здесь нам необходимо выбрать э, нашу э, криптовалюту. Это у нас ERG, это у нас ERGO, выбираем ее. И здесь вот он у нас адрес нашего кошелька. Мы копируем адрес нашего кошелька, он скопирован у нас. Переходим вот сюда, вот я его также занес, адрес нашего кошелька, адрес пула и адрес сервера. Переходим в наш батник непосредственно здесь у нас вот есть StartBat, StartBat, Ergo. Выбираем. Изменить. Выбираем. Далее, что нам нужно сделать? Нам нужно взять для начала адрес пула Копируем адрес пула И меняем здесь адрес пула Раз, раз, раз, раз. Ставили. Далее мы меняем порт. Порт у нас это несколько единичек. Это 5 единичек. Раз, два, три, четыре, пять. Пять единичек. Далее нам необходимо поменять наш кошелек. А, копируем наш кошелек, нажимаем копировать. А здесь вот Перед точкой мы убираем, все стираем. Вот этот кошелек вставляем свой. Ctrl-V вставили. Далее вместо дефолт пишем название рига. Так, еще раз. Так, здесь точка после кошелька. Точка название рига у нас будет вместо default это N1. И все. Нажимаем закрыть, нажимаем сохранить. Теперь нам необходимо запустить наш батник. Нажимаем по нему. И идет запуск. Если все правильно, то батник у нас запустится. Иногда вылетает сообщение, то есть разрешить, не разрешить выполнение данной программы. На данном компьютере нажимаете «Да, разрешить». И у нас пойдет уже выполнение нашей программы. Сейчас идет определение нашего девайса. Как видим, видеокарта у нас определилась. Это RTX 3070. Все у нас определилось. 164 мегахэш сейчас выдает, но это потому, что сейчас идет запись видео. А здесь мы выбираем наш разгон. Теперь надо сделать. Разгон мы, конечно, подгоняем. Вентиляторы можно, в принципе, выставить на 80, на 70%. Э, главное, чтобы видеокарта не перегревалась э, больше, чем 65-68 э, градусов. Этого вполне достаточно. Алгоритм Эрго достаточно холодный. Я обычно выставляю 80 градусов, мало ли что там, какие скачки температуры. А здесь мы, в принципе, можем выставить любые настройки, какие нам надо. Например, я выставлю эти настройки по ядру. Опускать нам не стоит по ядру. Можно 0 оставить, по overlimit а, выставить 65. А, по памяти можно выставлять э, столько, сколько держит видеокарта. Ну и чтобы не мучить видеокарту, в принципе видеокарта держит 1450 по частоте а, на Эрго, но я выставляю 1250, чтобы не мучить память на своей видеокарты, так как я на ней, в принципе, еще работаю. Зачем мне ее ушатывать? В принципе, видим, идет наш майнинг. Далее мы переходим на наш пул. Как видим, в долларах 5-центовая розеточка у нас нормально. Переходим на нанопул. пул и чтобы узнать, где наша, ну, в принципе, какой хэшрейт приходит на пул и так далее, нам необходимо сюда вставить адрес кошелька. Адрес кошелька мы, конечно же, берем здесь же, в принципе, на бирже. Нажимаем «Копировать». Адрес кошелька у нас копирован. Переходим снова на наш нанопул. Вставляем. Ctrl-V. И здесь будет отображаться наш хешрейт, который доходит. Я несколько раз просто переключался, поэтому здесь пока что отображается вот столько, вот именно мегахэш, сколько дошло. Сколько дошло, столько дошло. 68,6 мегахэш. В принципе, здесь дошло на данный момент. Но, но потом будет больше. В дальнейшем вы можете смотреть здесь статистику. Если э, выплаты, кстати, на свой кошелек вы будете получать каждые 5 намайных монет. Если хотите поменять настройки и получать выплаты за каждую одну монету, то переходим на Settings, пишем вашу почту, ваш email и пишем количество монет, а, которые необходимо перечислять можете перечислять от одной монеты. Минимум, но по умолчанию стоит 5 монет. Сюда почту вводите, а сюда количество монет. Вот и все, в принципе. На этом э, все. Майнинг э, Эрго у нас идет. Все майнится. Все необходимые ссылочки я закреплю в описании. Также, если у вас э, защитник Windows блокирует или удаляет файлы, а как а, с этим бороться, я также ссылочку закреплю в описании. Вы сможете а, посмотреть, что с этим делать. Никаких проблем у вас с этим не возникнет. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.